assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum bizni kuzatib boradigan aziz birodarlar agar kanalimizga yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'lib layk bosishni unutmang shunda bizning yangi chiqqan videoroliklarimizni o'tkazib yubormaysiz sizlar bilan men xurshid vlog aziz do'stlar sakkizinchi mini rozgirishga startni berdik bilet narximiz besh yuz rublь общий количество biletlar 399 yuz iborat 60 dona pul konvertlari bor glammasi 1000 dollar shoshiling gazini bosing ekranda сбербанкса привязано qilingan bemalol 500 rubl tashlab o'yinga qatnashishda davom eting bir kun ikki kunning ichida o'yinimizda o'tkazamiz hammalaringizga omad tilayman faqat qo'llab quvvatlashda davom eting zarjigarlar assalomu alaykum do'stlar assalomu alaykum barodarlar. xush omadi va kanalimga xush kelibsiz. do'stlar aziz hashtun bozi e, mini va startodem газ зерка экран вас сбербанкса приятно дорад нархи билетон 500 рубл общий количество билето 399 дона офшор призор 60 дона иборат аст главнаш 1000 доллар бар 200 доллар 100 доллар 2000 3000 5000 ҳамаш барои шумо гаша закра экрам аст беранга сафар як додарам 500 рубл рой карда бозӣ ва иштирок кунед ҳаматонмо омад намоҳам як дуруз ба финала алик мекунем ҳаматонмо омад